аял кишилер рамазан айында бир нерсе жесе орозосу бузулбайт экен күйөөсүнүн мээсин жесе ашып жатса мээсин жесе ә қарама сіздер жеңіл жол тауып рамазан айынын орозун кармаган инсан бейиштин кайсыл дарбазасынан кіреді раям жоқ раяман раян раянова курани каримде бир сахабанын аты зикир кылынган экен ошол кайсыл сахаба абубәкір сыдық радиаллаху анху обир болсын Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух, достар. Сіздермен қайдан Нұрсұлтан Кенжебаев YouTube каналында жұндай берекелі Рамазан айында елімізде долборынан көрішіп жатқаныңызға шын жүректен қуаныштамыз. Өзіңіздер көріп тұрғандай біздің бүгінгі шығарылышымыз Имам Сарай сатындағы борбордық мешіттердің бірінен А, Имам Сарай сатындағы Имам Сарай сатындағы мешіттің бұл дал жыл имам саракси атындағы мешіттен алмақшымыз әлбетте біздің бүгінгі ә, тура жауап берген қатысушыларға ә, сажда дүкөнүнөн дал ушундай футболкаларды белекке кыйгармакчыбыз андыктан бизден эч кайда алыста калбаңыздар кармаган болсын кабыл болсун ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху бір мүнөт убактыңызды алабыз элимизде долбоору суроолору бар туура жооп берсеңиздер иншалла белектерибиз бар даярсыздарбы ба кеттик кеттік ә, ораза қалмаған инсандар бейиште қайсыл дарбазадан кіреді район раян демек раян қандай қайсы дарбазадан кіреді. бейиштин дарбазасынан кіреді. ошол қайсыл дарбазанын аты кандай эле билбейт раян раян демек машалла туура жооп раян дарбазасы экен э ороза кармаган инсандар бейиште кайсыл дарбазадан кирет шашпайбыз өзі келіп тұрып бісміллә деп тұрып раяна дорогосын раяна дорогосын машина тура жауап кейін сурет сабир Ра... рахым раян ғой деймін демек раян ооба жоқ демек раяман раян раянова алла тағала айтып атат ораза кармаган дайын эки белек берем деп атат бул биринчиси ифтар убагында берем деди экинчисине алла жолукканда берем деп атат да анын кайсы тарбыз экенин билбейт экенбиз ошол хадистерде айтылат бул өтө көп пирди э, алып коюш керек анда бул беш булдуктар жасап орозо туткан инсандар бейиштин ушул дарбазасынан кирет деп өтө көп жерде айтылган да бул демек кайсы жок ырдан башталат жаннат э? жок демек сиз туура жооп бере албай калдыңыз чоң рахмат аллах күнүңүзгө береке берсин фирдаус бейишин кирет эң даражасы бийик бул фирдаус бейиши бирок рамазан айын рамазан орозо туткан инсандар кайсыл демек жооп барбы жокпу рамазан айынын орозун кармаган инсан бейиштин кайсыл дарбазасынан кирет сегизинчи деп атты беле мен да немесин точно билбей тургам атын білбейді екенмін демек раян дарбазасында иә раян дарбазасынан машалла деген сұрауға туура жауап раян раян дарбазасынан келсе машалла туура жауап раян демек раян раян машалла туура жауап құран кәрімдегі ең ұзын сүре қайсы бақара сүресі екі жүз сексен алты аят мұса алейхисалам бір адамменен менен сапарға шығады ошол қайсыл адам эле харун алейхисалам жок а сапарға шығады э сапарға шығады аллах таала айтады сен ушул инсан менен сапарға чык дейт анан экөө сапарға чыгат жолдо үч окуя болот сапарға чыгат үч окуя болот ошол кайсыл инсан эле аз жооп жок жооп жок эчи аллах таала берсин муса алейхисалам кайсыл инсан менен сапарға чыкты эле анда айтылат куранда салих алейхисалам деп келет кызыр алейхисалам кызыр алейхисалам менен жолго чыгышат э, э. ошондо жолдо кандай окуялар болду үч окуя болгон үч окуя биринчиси эме деңизге чыгат деңизге чыгат деңизге чыкканда эме кеме болот ошол кемени кызыр алейхисалам эме тешип коет э, кемени тешип коет биринчи окуя э, қысқасырақ өтіп кетеміз екіншісі баланы өлтіреді кішкентай баланы үшінші оқиға үшінші оқиға ме дуалды түзетіп қояды да машалла жығылған бұзылған дуалды түзетіп қояды түзетіп қояды машалла кейінгі сұрақ рамазан розасын қармау айнан розасын қармау қайсыл инсандарға парыз болады мұсылман инсандарға барлығына мүкәлләф дәрежесіне жеткендер денсаулығы үшін болса балағатқа жеткендер аял еркек айырмасы жоқ демек еңкер екен ақыл есі жайында болу керек болады балағатқа жеткен мұсылман уже балаға жеткен мұсылман айыл адам біреусі қандай балағатқа жеткен болыш керек мұсылман болыш керек ең бірінші тағын біреусі үш шарты бар екен үш денсаулығы үшін болыш керек жақындаштыңыз жақындаштыңыз жақындаштыңыз ақыл есту ақыл есту орнында ақыл есту орнында болуш керек екен иә балағатқа жеткен нысандардың барында балағатқа жеткен нысан болуш керек дагы ақыл есі орнында болуш керек ден соолугу жакшы болуш керек ақыл есі эң башкысы эмне болуш керек мусулман болуш керек да эң башкысы мусулман болуш керек мұсылман мусулман инсандарга балағатқа өткен нысандарға Балағатқа жеткен нысандарға кейін дағын қандай шарттар болуш керек балағатқа жетіш керек балағатқа жетіш керек дағын білбейт ай машалла алла тағала мерейіңізге береке берсін демек мындай э балағатқа жетіш керек ең бірінші мұсылман болуш керек балаға жасқа жетіш керек ақыл есі орнында болуш керек машалла білбейт екенмін чоң рахмат алла үйүңүзгө береке берсин балагатка жеткен акыл эси ордуда ошол эң негизгиси акыл эси ордунда анан балагатка жеткен болуш керек да дагы мүрөсү дагы мүрөсү калып кетти ден соолугу чың болуш керек жок эң башкысы калтырып кеттик кайрадан келебиз мусулман болуш керек демек мусулман болуш керек экен Ден балыш акыл эси ордунда болуш керек экен дагы акыркы суроо баардык мусулман адамдарга баардык мусулман болуш керек биринчи дагы кандай шарттар бар э, көмегіңізге жоқ жоқ чоң рахмат сізге қашқаныңыз үшін аллах тағала еңбегіңізге береке берсін мұсылмандарға мұсылман болуш керек мұсылман болуш керек дагы қандай шарттары бар эле шарттары ошол мұсылман намаз окуш керек шарттары білесіз мұсылман болуш керек анан ушундай ушундай ошондо сизге жардам берейин дагы бир балагат жашка жетиш керек экен балагатта обязательно дагы бирөөсү ушуну тапсырыс табышыңыз керек балагатта анан акыл эси ордунда болуш керек демек акыл эси ордунда болуш керек балагатка жеткен мусулман инсандарга парз тагын бирөөсү э, мусулман болуш керек акыл эси ордунда болуш керек акыл эси ордунда болуш керек э мусулман болуш керек тағын негизи канча шарты бар өзү үч шарты бар үч шарт үч шарт табылган адамға парыз болады биринчиси таптык бисмилла деп мусулман болуш керек экен э, баардык эле мусулмандарга парыз эмес ошолор арасында ушундай ушундай мусулмандарга парыз дайым дарат алып жүргөн мындай э, жок демек сиер менен ушул жерден коштошобуз салам алейкум эми мындай э биринчи мусулман болуш керек андан кийин балагат жашка жеткен болуш керек андан кийин акыл эси жайында болуш керек э ушул үч шартты алган адамга рамазан айынын орзосу парыз болот чоң рахмат мусулман адамга биринчиден анан балагатка жеткенге э, анан э, денсаулығы жақсы ауырмаған кишиге ә, акыл есі жайында акыл есі жайында болуш керек ооба машалла ошол кишиге орозо парз болот эми курани каримдеги эң кыска сүрө кайсыл курани каримдин эң кыска сүрө бул субханака субхана раббика раббил иззати жок жардам берейин үч аяттан турат үч аят ихлас жок аллах тағалам пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға қайсыл а каусар ә э? демек каусар сүресі машалла пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қайсыл сахабаның бұтын борыштарын бейіштен басып бара жатқан уақыт эле миражға шыққанда э, айтпай турабыз э өз өзү угуп жатат мирас кечесине чыкканда мен сенин бутуңду угуштадым бейиштен уктум сен эмне амал кыласың дейт ошол сахабага ошондо ал айтат абу байтабин жарра жоқ бізге тура жауапқа жақындағанбыз жардам берейін бдан башлады быйдан разиялык жок ошондо башталып быйдан башталды э демек туура жооп ошондо кайсыл вариантка токтойбуз быйдан демек сизде туура жооп билал билал разиялла анху куттуктайбыз туура жооп болду кийинки сурообуз бир аз бир аз татаалдашат курани каримде бир сахабанын аты зикир кылынган экен ошол кайсыл сахаба зикир кылынган аты зикир кылынган куранда сахабанікі мен пайгамбар деппін абу эмес а абу хурайра ал хадистер да эми мына зикир қылғаным абу хурайра өзі кім болған сахаба демек абу хурайра демек бул куран каримде сахаба зайд ибн құрани кәрімде бір сахабаның аты зікір қылынған ошол қайсы сахаба машалла э, аллах тағала билимизге береке берсін туура жооп абу бакр разиаллаху анху жок э, сага жардам баштан з кетет экен заид ибн заид демек кайсыл сахабалар бар эле закария неме ә? закария пайғамбарымыз заид ибн неді да заид ибн заид ибн абу заид ибн заид ибн абу тағала ақыл жардан біледі заид ибн хариса харис харис таптыңыз машалла тура жауап берді деп есептейсіз өйткені ошо здан башталат экен дуркал лайн лайн а жок жок жок вьетнам сонда гүлвиза бұл сахаба зайд ибн хариса абу бакыр сыдык радиаллаху анхуга бир болсо жок жана мен зыдан башталат экен аты зайд ибн харис зайд ибн харис экен машалла үчүнчү ол курани каримде бір сахабанын аты зикир кылынган екен ошол қайсы сахаба зикир кылынган тилдин ичинде турат эстемесе сыдан башталат саад ибн вакас эмеспи зыдан башталат з кетті эсиме түшүп кетти машалла ушул өте әрекет аракет болды болду алла разы болсын башкага буйруп калсын иншалла аракет жоқ болду сизге мындай белекти сажда қойнатынан атынан сөйтіп белегиңиз кут болсун пайғамбарымыз рахмат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кызы фатима разиаллаху анху аламдан пайғамбар саллаллаху алейхи аламдан өткен екен қызы фатима қанша айдан кейін аламдан өтеді алты айдан кейін шарақтары жоқ құттықтаймын сізді ондай көйлекте сажда дүкеннен сізге ұйғармақшымыз рамазан айында аял кісілер бір нәрсе жесе оразасы бұзылбайды екен бұл эмне тамақ жасоодо тузун текшерүүдө жок логикалық суроо аял кишилер бір тамақ бір нәрсе жесе оразасы ачылбайт экен бир нерсе жесе демек биосінен мейізін жесе иә қарама сіздер жеңіл жол табыңыздар шын болса деген бұл сажда дүкен атынан мындай көйнөктөрдү белекке тыйғар қармақшы өз бұл сізге соны қатысып беріңіздер алла тағала өздеріңізге береке берсин биесін мейізін жасасын әлбетте ең тура жауап бердіңіз шынша әрекет қылыңыз ушул суроолорго туура жооп бергениңиз ошондуктан сиздерге сиздерде ушул бир көйнөктү белекке ыйгарабыз қуанта алғысын роза албасын чоң рахмат разы болсын сіздерге чоң рахмат рамазанда алқымдан өткен нәрсе бар эле орозоны бузатпы дейм логикалык суроо аял кишилер деп айтты ғибат кылса угадей жок тамак бир нерсе жесе орозу бузулбайт а тузун көргөнгө го дейм жанагы күйөөсүнө неме болгон аялдарга демек туура жооп күйөөсүнүн мээсин жесе орозу бузулбайт деген күйөөсү мындык болсо ошолорго мүмкүн да <laughs> жарақат сіз қызылсызылызда туура жауап бердіңіз мында сажда деген ата бұл белекти сізге биік аралыз ақтаған іліміңізге алла разы болсын береке берсін командамыздан қабыл болсын алла қабыл болсын логикалық сұрау аял кісілер рамазан айында бір нәрсе жесе оразасы бұзылмайды екен бұл тамақ па логикалық сұрау тамақ десек те болады бәлкім ұрыс жесе жакындаштыңыз демек күйеусінің месінжесі өзі бізді деген иә месінжесі чоң рахмат сизге бул элекке үй карабыз жактан өзү тууган сагындагы белекке берип койсоңуз болот стажда дүкөнүн атынан э ачканыңыз чоң рахмат алла таала негизи белек берсин ушу менен достор биздин бүгүнкү чыгарылышыбыз өз соңуна келип чыкты ушудан пайдаланып сажда дүкөнүнө терең ыраазычылык билдирип кетмекчибиз өзіңіздер көргөндөй эле азыр ооз ачар убакыт болуп калды буюрса баарыңыздардын дагы бир жолу кармаган орозоңуздар кабыл болсун аллах таалам баарыңыздардан ыраазы болсун ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху